cosaan ca kër maam ñun sunu delloo xam nga cosaan neex na 7 ça la le 8 1 et 7 ça la le 8 1 et 7 ça la le 8 1 ça la le Waya malilala. lan ngay def ni damay jang suma noppé bind jang fan nga xamé li si kër gi fi la ko jangé kon dal yow li nga nekkoon jugoo si si pexey dem jangi tante bul ne ma tante xawma kuma xamul waaye yow bokosi luma mat day tante. daa lu ma la bëgg wax dama lay laaj tuuti lekk. du li may wax sa ñàkk teggin gaa ngi nii may sa moroom dangay laaj tontuwuma la. tante yow tamit yaa waxoon ku la laaj di tontu. Video लाए देख लो Korok. Ya mau mala ko waxoon janguma munuma lire bu la joxe am bind nooy def ak mom du wax naa la ko janguma munuma lire te yow sax lolou lan nga ci bëgg boko joxe mu jangal la ko day xam la sa nek mu ne day jàngale lan nga ko wax dama ne ko dama bëggoon nga jàngal ma mu ne bu dul ñaar walla ñett du nangu waaw tànta munoo nangu mu fi ñëw di ñu jàngal maag yow maag yow ñu bokk classe teeral nga may sa màppandoo xaaral ma wan la eh, eh, eh. bu mu àgg lii laa la waxoon ci njaboot gi lépp lu wax munut yedd munu ko ci xale doole da koy yokk wàccal sa loxo يالا رك موم لا بنت سما خريت ركم موم لا لا تيغون ميمي دا فا ملني دي غينا بوك بن خليمه غولين يالا بنت يالا من لو ني واي مان مريم سيلا تدو جانغالي كات لا في لا لوزي kër mbayta dëkk bi ci ginnaaw yow dang ma neex fee nee boo jàddee fa laa dëkk yow de sama borom kër bu la gisoon xolam dina sedd ci yow lool te ngaa ñu ma may la ko nga doon sama rak ku wax man aw borom kër ah baal ma dama lay tooñ doog waaye dégg naa seen dëkk bii di guy maam góor ñu am yërmaane ñoo fi ne te dañoo mën a téye jigéen loolu duma ko bañ de te sax am na benn xale bu ma dajeeloon fii nee na yaa mën a tudd daa bëgg ma jàngal ko kër gee la dëkk te man sax waxoon naa fa mimi kër gee la dëkk yow takk naa la xarit lii la ma tontu yal nañu yàlla musal ci seytaane ak lu bon gis nga kii soo ko bàyyi mu ñëw ci kër gi di nga am lu la naqari yaama mu jàngi moo gën ci yow de bokko ci nanguna waye sama kër na ah ma fi jaar waaw njaga na baa yaa am jam bu baax. maa ngi sant yàlla xanaa kay sama tànk bi rek. li mooy sa tànk bi daan metti xanaa li ma la waxoon defoo ko. dama ko fàtte. newoon naa la nga wutum caxat ak xobi mango ak xasum wen nga boole ko dëbb ko tay ko ci ñetti fan la la may nga am jam. suma joge fi dina ko def bi yon man mi ma koy def makumba fatu dama wax ni yama day ñew sa kër ibbu di ko jàngal te dembat day jangal yama malay laaj lolou ndax jaga la jaga yow ku amung may nga man ma njaga géy ah, xam nga bakat yow lu nga ragal fatou li ma wax ko am ak may nga lépp kon yow lu tax ma ragal faatu nga may wax waaw faatu da ko bàyyi ci lim ne yow doo xalaat sax lu Yam, bayu bàyyi woo ko mu jàng yow yaa gën a xam ni faatu amul ju jigéen su ma mu liggéeyu kër kan moo koy liggéey ana aram yow yaa texe dëgg dëgg dëgg dëgg jël sama doom yóbbu mu jàngi doomi jàmbur ma téye ko ci kër gi muy liggéey liggéeyu kër gi yow yaa dul xalaat wax nga dëgg maa ngi jéggalu